Buongiorno a tutti. Uh, oggi, insomma, premettendo che avrei voluto fare questo video messaggio, diciamo, da vicino all'albero di Natale, ma per motivi, diciamo, eh, di confusione, che, comunque per altri motivi che non dipendono da me, l'ho potuto fare, um, per voci varie, eccetera, sono costretto a farlo qui. Ce l'avrei voluto fare vicino all'albero di Natale per rendere ancora di più magica l'atmosfera di questa, eh, di, questo, di questa occasione, perché occasione è, oggi eh, è <laughs> diciamo eh, un giorno molto speciale, cioè speciale comunque perché è il compleanno di <laughs> una grandissima attrice, nonché bellissima donna, eh, strana straordinaria a mio modo di vedere, di Twin Peaks, cioè Madison Emick appena letto anche la pronuncia precisa in tedesco e a quanto pare prima dicevo Madchen, Medgen, ma adesso l'ho letta bene, diciamo dovrebbe essere Medchen, Medcenemic. Quindi eh, la nostra, cioè Medcenemic, la nostra grandissima Shelley, Shelley Johnson.